Hai, kita jumpa lagi. Saya Sean. So, hari ini adalah hari yang ke-3 Perintah Kawalan Pergerakan. So, dah boring-boring di rumah at least dalam 3 hari sudah. So, sekarang uh, di rumah apa yang kita boleh buat? Kita buat sesuatu yang bermakna. So, Sean The Mania atau What's Man Do hari ini akan membuat sesuatu yang bermakna untuk keluarga anda ataupun ia juga boleh uh, dijadikan sebagai punca pendapatan. Okey, apa dia? Jom kita saksikan sekarang. Okay guys, kita dah sampai. So inilah apa yang Sean nak buat hari ini. Panjat tinggi-tinggi nampak. Ha, sampai ke atas bumbung. So apa yang nak Sean buat dan apa yang boleh anda jadikan sebagai punca pendapatan? Ini dia. Ha, ha itu tangki air rumah aku. <laughs> tangki air. So hari ini rencananya kita nak bersihkan tangki air lah. Seperti yang anda tahu, tangki air memang Ah, kalau dah lama-lama macam ni air kan ada mentadak semua dia kan kotor kan so sambil-sambil tak ada benda lain nak buat kita bersihkan tangki air hari ni ok jom kita mulakan Ah, ini tangki rumah aku. So kena panjat naik ke atas atap. Baru boleh akses kepada tangki sebab kita dah ada kena perintah ah, kawalan pergerakan ni. So kita ada banyak masa untuk buat benda yang kita biasa tak ada masa nak buat. Alright, jom kita mulakan kerja. Okay, so setelah bersusah payah turun dari atas sana Sekarang kita dah dapat akses. kita punya ah Penat, kita punya tangki air So tangki air saya ni kira besar lah tengok Sampai dada saya ha, So, Right, nanti kita kena buka dan kita lihatlah keadaan di dalamnya Dan kita akan masuk ke dalam Keluarkan semua air dan bersihkan tangki yang ni ini supply so kena matikan supply ni dululah dan tengah cari overflow uh, bukan overflow artinya nak bersihkan tangki tu mana satu lah saya rasa ni kot dia punya pipe ni buka kan yang ni ha betul buka yang ni kita buangkan air dalam tangki sebelum mula ni kita bersihkan sikit rumpai-rumpai yang ada di sini siap bila dia mana pokok ni Okey, jom kita buka penutup ni pula. Okey. Inilah keadaan keadaan tangki. Oh, nampaknya ini ada problem juga. Jadi tentu ada yang tertanya-tanya kan? Betul ke tangki air kita ni kotor sangat? Kalau kita lihat tangki saya ni dah at least 4 tahun kot ha, Tengok bahagian tepi ni alright proses pembersihan air uh, akan dilakukan selepas kita buang air dalam ni a little longer than a few minutes later setengah jam so air dah consider cukup rendah lah ni ha, nampak tinggal itu je so sekarang kita nak masuk ke dalam untuk mandi pula yeay mandi Come on. ni kerana tempat pengeluaran air dia cuma uh, tinggi kat sini so around dalam dalam 2 inci lebih lah air tak boleh keluar semua that's why kena ambil tong buat secara manual ha, cakap pun dah dah tercungap-cungap lah ni ok kita teruskan lagi Thank you. akan terlihat rasa ini bola kaki serap dia serap ha, serap serap 3 hours later akhirnya dah siap dah bersih oh, sampai kering-kering lagi okay. so dah selepas dah bersih macam ni uh, bolehlah tutupkan balik semua uh, tempat keluar air dari bawah tu dan kita boleh masukkan semula air ke dalam tangki Okey, setelah bertungkus lumus sekian lama, so kita punya tangki sudah siap dan inilah dia perkara yang lelaki patut buat. What's man do? So dia bukan sahaja boleh meluangkan sedikit masa ataupun membazirkan sedikit masa anda pada uh, waktu uh, kawalan yang ini dan sebenarnya ini juga boleh merupakan satu punca pendapatan tau. Sebab Sean pernah tengok di Facebook ada orang yang tolong uh, orang lain untuk membersihkan tangki dengan bayaran. So, bayangkanlah kalau anda malas nak buat, panggil orang buatkan. Selepas uh, perintah kawalan ni berakhir. Okay? So, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Saya Sean dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bye-bye!